На къде ходим? Дайте ми милост. Дайте ми е милост. О, мадярски. А, вие сте големи маджари, бе. Така не могат да ни убият, като сме такова. О, тук е притакни места. А, вие сте големи маджари, освен мен, бе, бате. Е, ако има няколко мен, не се движи много, защото издавам. А, вие да там трябва. но окей. Манджара не трябва да му казваме къде сме. Хайде де. Това е трудно. Ще ти подскажа. Не ме виждаш. Шат. Чек, чек, чек. Ока, много е тъмно. Идвай. Ще твърде много хора на едно място. Е, не. Много е тъмно на кого. Маджарска умря. Маджарски умря. Ти пък какво толкова се радваш, бе? Дед. Опа, опа, опа, опа, опа. Kill them all. Stop. А Good job. О, да. О, опа. Stop them all. Е. Е. Много Аз не смених аз съм е, е тук, ето, ето ката. Аре, маджарите идват за вас. Аз от тук няма намърдам, просто. Вие каквото искате правите. Ай, едно с тебе. Аз заставам тук и се защитавам с оръжие с ници. Айде, маджара идва за вас. Е Аз ще гледам сам, ти гледам нататък. А, къде е стреляне, някъде да покажа. Къде... Аз съм сам, а ти натам. Добре. Разрежам. Много пътно изхъбих. É o teu. Para trás da cometa ainda são os outros. É. E bate, e bate. E mar. Cadê essa? É que eu é estou. É, capes-te, capes-te. É, Tobi! Billy. Né, patrão? Ah, mas daria uma de casca. Oh. Chega-se! Dou-lhe um número! Um gol, está a igreja! 100%. Again. Ghost. Сто имам... Да бе, ние защо Иго... сме притакани ако сме хора? Еми, вие да не играете по маджарски, е, това е проблема. Иго и пак там. Опаре, Защото аз съм маджарски, по принцип, маджарските винаги сме такива. Аз това гледам татата. Те откъде дойдохме я път. От тук. Ето Его! Браво. Кой го уби? Не съм аз. Той е още жизнен. А, добре. Whoop, whoop, whoop, Къде си? Зад него е. Аз да. Трима сме, значи той е тролва, значи е зад него. Его. Не, ходят ме, убиха ме. Не ходят там. Те, от мезала, мезала. Аз се връщам на хубавото място. Да бе, гол-гол някой друг път. Да, е, той го запалях. Къде е? На ъгъла. <laughs> а, там. На ъгъла. Дай! Край! Трикива! Оф, моите ботове, каза най-големия бот. <laughs> Включително камикацето. Оф, моите ботове. Айде, маджара, пак идва маджар. Аз сто пъти си купи една мъща. От някъде пуцат нещо. Да. Stick the party! Get is the party! Къде отиваш бе? Стой така. <laughs> Хайде. Ела тук. Та, ю. Мили, мили, дега бабек. Хайде, ти. I cannot believe I got this on the video. Верно ли? Да. Друго чакава място, друго чакава място, не е там. É tu que, é tu que, é tu que acredita mais. Ah, Yep. Waiting for you. Incoming. Sami, gdzie jestem ty tu? Stafari! No mohol nikoho na Ei, meriš. <laughs> Never killing me. Brau. Brau. No, pa kiedy pierwszym doczekał miasta? Absolutnie. Não quero é outra. É Dizia na altura é? <laughs> tá de ferro, quente. Stafare! Czekaj, Ale wiesz, to jest taktyka, weź. Beat the man! Da, da, da, da marketing! Ja! Woehoe! Heb ik gast geslecht. Hé, nee, wat. ta ta ta heb. Bra, GG. Cadê? Me tá mostra. Só pra então? Ta ta Brilhe. Backstep. Olha, ta. номера, когато кетваш някъде в кръка. Сигурни ли сте, че сте били на правилното място? Абе, къде тук? Нашата база! Не, не, нашата база. Чака ви там, чака ви, чака ви. Пък страх ме, страх ме, страх ме. Добре, айде да видим. Не. Не. Go for it. Oh аз мисля, че е близо до бомбата. Там при кашоните. Горе, е, да, точно там. Не там. Ето го. О, it's time! И само беге също. <laughs> Е, това е друга тема. Това беше с патроните. Да знаеш, че сме двама. Пази ма, че си хвърлих оръжието като първия картен. Не? Позна... То, а, да не обаче аз какви реакции някакво... Се не откривам извън за Не, то ти е към бомбасът. Оп! Beautiful bitch. Fuck. О, това ти ли си? Колата гушна. Let me give you a kiss. Too late. The bomb is about to explode. Не, не, не. Не, не, не, не, не, не. Не. Не, не искаше прегръдка. Не исках аз да бъжна, ти да ме пуснеш мен. Има разлика. Има малко разлика, ама нищо. Аз ще умра, бийки си занаците. Идва с теб. Ти ли си с оранжевия? Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Мачари дони! La Прикрийте ме! Кръв някъде видях. Тук ме нафюзвах, що не прикрихте? Бех, толкова, бех толкова близко. Аз не искам с прегръдка сега. Нито бак, стави. Ишка измрях. Again, I won. е, да, ние искаме да сме Какова? дупчета. Е, аз съм дух, че това вие да не се правите на маджари. Каза най-големия маджар. А не ми даун. А не ми даун. Стафари! Рили! Бия каски. Това проклето нещо ли ще си? Най-доброто леженста. О, го, суесайд, сериозно. Кой иска преградка? Три Ама... табелка. Нямаме в момента, но... Проблем е, че те повече от първите. Опак. Мъртви сме двамата. Нема. Как се презареждаше? Как се презареждаше, викаш? С Ха-ха-ха! nesse Se é Essas gok e pau. é ótimo meu é fone Yeah. Deixa eu esperar. Neca. Ó, oh, tem uma simulete. A visão, vamos. Piu, piu, bitch, please. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. piu. Пил, пил, пил, пил, пил. Ох, пък. Това ще доста бързо. Пил, пил, пил, You're пил, пил и мъртъв. next. Да, You're пил, пил, пил, пил. next. You're next. You're next. No. Юуу. You shall not pass. Какво чакай? Идваме за тебе. You shall not pass. Yes. Терорист уин. Това бях аз камикацето. Не. Treruny Twin. Ай да ми. О, аз ще е така тук. О, the best spot ever. Не гръб ти скачат. Да виж, the best spot ever. Е, да, вие, вие тръгнете пред мен, да. После What? Сега сте трима. Лола от нас. Мили. Абе, той ползва хакове, мръсника Донен. Ще умрете всичките. Няма, лол смачка. Той е пе гати хакера, бате. Искате ли си бомба? No need to. I just wanted to kill you all. Why? Какво съм ти направила? Обида. Гледай сега 360 носкоп. Yeah. Вие знаете ли, че съм тука? Не си тука? А, а че а, съм тука, гледай ме. Гледай къде съм. Гледай къде съм. Оглеждай се, не е там, не е там, зад вас. Ей, маджари! Не видях. Гей, какви сте маджари. Ако искаш по-наблизо. Там, там, там е, там е! Къде е? Е тук, долу! Къде си насипа си? Къде си? мене към Къде си? Yes! Don't! Не се приближай толкова, може да е там. I can smell you. А, пишайте, горе, върху тях. не, не съм там. hey, е, I'm here. Его, его, его, его, его. Къде? Е, тука. Били! с нож. Е, аз бях на две хъпа, ако искате. Маджари дони. А, не. Yes! Къде, къде Не, не, не ще ви смазвам, защото лол е с мен. Види, just a pistol. Трябва да плентаме бонус, ти имаш. Между другото, твоя, дръж. О, мерси. Аз не мога да представям хубаво бомби. Follow me. Джеймс Бонд. <laughs> Имам чувство, че се повтаряме с тях. Сега вече няма това, ще е скучно. Те вече знаят къде ми. Смисъл. Те до сами минаха по един и същи маршрут. Опс. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, сте сляпи, не, пред вас не, Не, не, не, не, не, не. не, не, не, не, не, сме пък. Rush for the bomb! Бегай! Е. О, сега не мога ме намерите. Що не ни подскажеш? Ами, до кашоните съм. да, приближавайте се към кашоните, точно така, да. Мерси, Джим Бет, просто. You got the bomb? Откъде? Отивай, отивай към другата база. Не там, не съм аз. Другата база. О, мерси. А, ти са къде. Да, ама те идват на там. О, пак, ги Да, Давай, бързо бомът. Опитах се да ги заколем. Рано, пока ли върва? А? А, там да трябва. Hmm. Where are you? Навсякъде. Не може да е навсякъде. Сто около бомбата. Няма добре. Нищо, ще ни чуят. Не, ще им по-далече. Както